जहां एक और आपके बॉलीवुड के सितारे और टीवी एक्ट्रेस मस्ती करते हैं वहीं दूसरी तरफ रोमांस भी करते हैं तो सीरियल्स और मूवीज में वे लोग फैमिली ड्रामा भी करते हैं लेकिन एक तरफ उन्हें अवार्ड्स भी तो मिलते हैं आइए हम आपको बताते हैं कि आई टी फिल्म अवार्ड में ऐसे कौन से बॉलीवुड के सितारे और इंटरटेनमेंट टीवी एक्टर एक्ट्रेस रहे हैं जिन्हें एक तरफ ड्रामा के लिए एक तरफ रोमांस के लिए तो एक तरफ पर्सनालिटी के लिए अवार्ड मिले आपको पता होगा 2018 का 2019 का भी फिल्म अवार्ड दिया हुआ था जिसमें कई बॉलीवुड सितारों को और एंटरटेनमेंट सितारों को अवार्ड मिले थे और आज हम आपको बताएंगे कि आपके चहेते सितारों को किसको किसके लिए अवार्ड मिला है किसी को पर्सनालिटी का मिला तो किसी को ड्रामा का मिला तो किसी को मस्ती का आइए जानते हैं बॉलीवुड सस्पेंस में जिस तरह बॉलीवुड में एक तरफ मस्ती चलती है वहीं दूसरी ओर प्यार मोहब्बत प्रेम प्रसंग तो कई लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव और फेस के लिए अवार्ड मिलते हैं तो आज हम बात करेंगे कि 2019 में किन किन आपके चहेते सितारों को फिल्म फेयर अवार्ड मिले तो हम शुरुआत करेंगे लीड रोल जूरी दिव्यांका त्रिपाठी जो कि यह मोहब्बत शो में काम कर रही है तो वही दूसरी और लीड रोल मेल जो कि मोहित रेना को मिला है और अब बात करेंगे फैन चॉइस की लोगों के द्वारा किससे पसंद किया गया तो फीमेल में है जेनिफर विंटेज जो कि बेपना सीरियल में अभी काम कर रही है और अगर मेल की की बात करें तो नकुल मेहता जो कि स्टार प्लस के इश्कबाज में आपको नजर आए थे और अगर हम नेगेटिव रोल की बात करें तो इन दिनों सुर्खियों में है कॉमलिका जो कि कसौटी जिंदगी में आपको नजर आ रही है और नेगेटिव फैन चॉइस की बात करें मेल में तो राजेश कट्टर जो कि कलर शो बेपना में आपको नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं और अगर हम चाइल्ड एक्टर की बात करें तो चाइल्ड एक्टर में इन दिनों कुल्फी कुमार बाजी वाला आकृति सिंह जो कि काफ़ी फेमस चल रही है चाइल्ड के नाम से